Gudang kebakar, Arengka, Pasar Papua, Pasar-pasar kebakar, Pasar Buah Arengka kebakar. Ah, ah, iya, Pasar Buah kebakar. Baru, habis semua. Tuh, meledak-meledak, meledak-meletus. Kabel itu kabel. Awas hati-hati. tahu konsleting atau apa entah gila panasnya panas Allah meledak lagi bis hmm, panasnya sampai sini bis bis panasnya sampai sini bis ya Allah